willkommen bei Bath Interviews. Mein heutiger Badegast, Theresa May. Hi, Messi. Begrüßt mit mir. Igülen. Servus, servus. Hier wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.